I will explain why I couldn't resist the invitation from North Africa. Um, I am the general coordinator of one of the biggest network in Africa called the Alliance for Food Sovereignty in Africa. What does, why did we call ourselves the Alliance for Food Sovereignty in Africa? انا دوكا نفسر لماذا ما قاومش ما, ما نكونش حاضر معاكم أم أم قال لك آه، قدم نفسه قال لك انا المنسق العام للتحالف الافريقي من اجل السياده الغذائيه وهو معناها شبكة كبيرة لمنظمات أفريقية تشتغل على آه، السيادة الغذائية لما آه، تحصلت على الدعوة قررت المجيء وسأقول لكم لماذا I was a member of the African Biodiversity Network and as a network we were working in 12 African countries and we felt that the African Biodiversity Network alone cannot influence policies in Africa. So we need to join with other groups. So we invited other groups five networks came, other networks, including Friends of the Earth. Then the five of us decided to invite more networks to come. So in 2019, we called ourselves the Alliance. In 2009, we called ourselves the Alliance for Food Sovereignty كنت عضو آه، في شبكة أخرى يقولوا biodiversity بالعربية دايفرسيتي آه، تنوع تنوع بيولوجي أنا كنت في واحد الشبكة آه، أفريقية حول التنوع البيولوجي تشتغل في 12 بلد ولكن حسيت أن هذه الشبكة وحدها لن تستطيع تغيير السياسات السياسية في السياسات الزراعية في أفريقيا لذلك بدأنا نتوسع استدعينا منظمات أخرى جاءت خمس منظمات أخرى منها آه، آه، Friends of the Earth معناها أصدقاء البيئة وفي 2009 دخلت آه، شبكات أخرى ودخلت منظمات أخرى وسمينا أنفسنا التحالف الإفريقي من أجل السيادة الغذائية. Now I speak, as I speak, we have Farmers institutions, including La Via Campesina Africa, is a member of AFSA. We have farmers networks, we have pastoralist networks, we have indigenous people networks. By the way, IPAC is also a member of AFSA. IPAC, AIP, IPAC, Indigenous Peoples Coordinating Committee for Africa. Um, uh, we have uh, women networks, as members, we have use networks as members, we have consumer networks as members, we have faith-based institutions, big Christian um, and other organizations as members. We have indigenous African civil society movements as networks. So out of the 55 African countries, our members work at, at least in 48 to 50 of them. So it's the biggest civil society movement in Africa. صبروا معايا معناها حاليا قال لك عندنا اعضاء كثيره منها فيا كامبيسينا منها شبكات تاع فلاحين شبكات تاع رعاه آه، سكان اصليين شبكات نسويه شبكات شبابيه منظمات حول حقوق المستهلكين منظمات فيث آه، بيز تابع دينية آه، مسيحية سكان أصليين آه، من القارة الأفريقية لحد الآن من 55 بلد عندنا حوالي 48 منظمات من 48 إلى 50 بلد معناها نحن من أكبر الشبكات المجتمع المدني اللي على We we started Afsa because we wanted to have a single and loud voice for Africa. A network which does its own research, its own analysis of our own problems, we speak for, the, for ourselves instead of having other people speak for us. When we go to international meetings, I'm invited by somebody, somebody's invited by somebody, somebody's invited by somebody. Our is this, dis. I mean, this